So, yung apat na exercise na yun, kung napansin nyo, magwo-workout yun or mag-build yun ng muscles sa buong katawan natin. Hi guys, Arjer Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po, bibigyan ko po kayo ng apat na exercises na pwede niyong gawin sa gym etong exercises na to, makakatulong to para makapag-build ng muscle, number one. Number two, para mag-build ng strength. Yung strength, ayun yung lakas na gagamitin nyo para makapagbuhat kayo sa gym. Hindi lang to para sa mga lalaki. Pwede rin itong gawin ng mga babae para makapag-build ng strength. Kasi kung wala kang strength or wala kang lakas, hindi ka makakapagbuhat ng mga weights sa gym at higit sa lahat, kung hindi ka makapagbuhat ng weight sa gym, hindi ka makabuo or makakabuild ng muscle. Okay? So, pwede rin itong gawin para mag-lose ng weight. Itong exercises na to, apat na exercise na to, mabisa to, ginagawa ko to within 7 years. Make sure na papanoorin mo tong video ko simula ngayon hanggang matapos para magkaroon ka ng idea at pwede mo tong gawin habang nag-gym ka. Okay? Pero bago ko umpisa ang video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Make sure na mag-subscribe po kayo. Nag-upload po ako ng video once a week. Itong video ko, nagbibigay po ako ng free tips, free advice, at free information about sa fitness, nutrition, or sa diet, at sa healthy lifestyle. Yung tatlong po yun, yung po yung ginagawa kong video dito sa YouTube. At make sure na i-click nyo rin po yung bell button doon po sa baba para every time nag-upload po ako ng video, manonotify po kayo. Okay? Gusto ko lang po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi po ako nutritionist, o hindi rin po ako dietitian. At higit sa lahat, hindi rin po ako professional bodybuilder. Pero meron po ako at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon, i-share ko po sa inyo kung ano yung mga natutunan ko in the past at saka mga experience ko para ma-achieve nyo rin yung fitness goal nyo. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Itong apat na exercises na to ang tawag dito compound exercises or compound lifts. Okay? Yung compound exercises, marami yung category or marami yung exercises. Pero itong apat na exercises na to, nasasabihin ko sa inyo, eh parang summarize lang to yung mismong ginagawa ko or yung main exercise na ginagawa ko sa gym. Especially sa mga clients ko sa online at saka sa mga friends ko, kung nagtatanong sila kung anong mga exercises na dapat nilang gawin sa gym, especially kapag mag-start pa lang sila, wala silang idea, itong exercises na to, ito yung laging sinasabi ko sa kanila na gagawin nila. Okay? Number one, compound lift exercise na sasabihin ko ay eh, yung bench press. Yung bench press, yun yung exercise na ang pag nag-workout ka, ang ginagagamit mo or ang wino-workout mo yung chest mo. Okay? Ayun yung nakahiga ka sa bench tapos merong barbell na nililift mo or ina-exercise mo para ma-build yung strength mo at saka yung muscle mo sa chest. Magandang exercise yon sa pag-build ng strength at the same time pag-build ng muscle sa chest. Okay, kung mahilig kang mag-bench press, maganda yon. Gagawin mo yung palagi kasi yung bench press, maganda yon na magbibuild ka ng muscle sa inner chest mo, sa outer chest, at saka sa whole chest mo. Okay, ginagawa ko yung bench press at least once to twice a week. Okay, tandaan mo yon. So, pangalawang exercises na sasabihin ko ay yung overhead military press. Okay? or overhead standing military press. Parehas din po yun. Ayun naman po, ang wino-workout nun or yung nabibuild nun ng muscle is yung shoulder natin. Magandang exercise po yun para mabuild yung muscle natin at saka yung strength natin sa shoulder. Ginagawa ko rin po yung exercise na yun at least once to twice a week. Tandaan nyo po yun, magandang exercise po itong overhead military standing press. Okay? Dalawang klase po yun. Yung unang klase ng military standing press is yung push and press at saka yung strict military or overhead press. Yung push and press, ayun po yung exercises na ginagawa natin kapag nag-exercise tayo gamit yung legs natin. Okay? Yung legs natin, kumbaga para po tayong nag-i-squat ng half squat tapos pinupush po natin yung kamay natin na ganun, ayun yung tawag po doon yung push and press. Yung strict military or strict overhead press, iba po yun. Yung strict military press, yun lang po nag-work yung shoulder natin. Ibig sabihin, hindi po tayo nag-half squat. Ang ginagawa lang po natin dito is yung nag-workout lang yung shoulder natin at saka nagpe-press lang po tayo ng straight bar na ganun. Yun po yung straight military press. Hindi natin ginagamit yung legs natin para mabuhat o ma-workout yung barbell sa shoulder natin. Okay? Tandaan nyo po yon, Kasi importante yun. Magkaibang exercises yon. Yung tawag doon, yung push and press, yung isa, at yung pangalawa is yung strict military press. Ang sinasuggest ko or recommended ko yung strict military press. Kasi yung strict military press, ayun lang yung shoulder na gumagana sa atin, wala nang iba. Yung push and press, ang ginagamit mo doon, yung legs mo. So, kumbaga parang may meron kang maliit na cheat para gawin yung exercises. Kasi kung nag-cheat ka sa exercises mo, kumbaga, hindi lang yun yung shoulder nag-work sa'yo, pati na rin yung legs mo. Pero sinasuggest ko nga na gawin mo lang yung military press or strict military press or strict overhead press. Magandang exercise yon sa shoulder natin para mabuild yung strength at saka mabuild din yung muscle natin sa shoulder. Okay? So, pangatlong exercises o pangatlong exercises sabihin ko is yung sa squat. Okay? Sa lower body na tayo ngayon. Yung unang dalawang sinabi kong exercises, ayun yung sa upper body muscle group natin. Ngayon, itong pangatlong exercise na sasabihin ko, ito naman yung sa lower part ng body natin or lower part muscle body natin. Okay? Yung squat naman, magandang exercise yon para mabuild yung strength at saka yung muscle natin sa legs. Especially sa quadriceps or sa quads. Kung narinig nyo na yung muscle part na yon sa legs natin. Or kung hindi pa, i-google ko na lang. Google nyo, what is quads? Okay? Or what is quadriceps? And lalabas yun. Okay? Nakaka-build din yon sa glutes natin. Yung glutes yun yung puwet natin. So, maganda exercises to sa mga babae naman kung gusto nyong mag-build or mag-build yung puwet nyo or yung glutes nyo ang tawag dun sa puwet, glutes, glutes muscle. Diba? So, ayun yung exercises na pwede nyo gawin sa gym para mabuild yung strength at saka yung muscle natin sa lower part, body muscle natin, especially sa legs. Magandang exercises yon or exercise yon na gagawin nyo. Pero, tandaan nyo, kung gagawin nyo itong exercise na to, kailangan yung tandaan na yung form ano ba yung form? Yung form, kailangan yung gawin na tamang form. Hindi lang yung half squat or quarter squat. May iba't iba klase kasi yung squat. Minsan, may nakikita ako sa gym na nag squat barbell squat, tapos hindi naman sila nag squat ng properly. Ang ginagawa lang nila, half squat or quarter squat, hindi full squat. So, ibig sabihin, ang ginagawa mo, kumbaga, ang tawag doon, ego, ego lifting. Kung narinig nyo na po yun, Minsan kasi yung mga ibang tao, ang ginagawa, naglalagay ng maraming maraming maraming weights tapos hindi naman nila kayang buhatin, ang nangyayari, hindi rin nila wino-workout yung legs nila or yung muscle part nila na gusto nilang i-workout. Okay? Ang tawag doon, ego lifting. Kailangan wag nating gawin yon kasi hindi maganda yon sa katawan natin. Ang nangyayari ngayon yan, wala kang nagagawang exercise na proper sa katawan mo or do sa muscle part na ginagawa mo. Okay? So make sure gagawin mo rin yung form. Yung form, importante yon Kasi yung form, kung di mo gagawin yung proper form ng lifting, ang pwedeng mangyari sa'yo, pwede kang ma-injured. Kung may injured ka, syempre, hindi ka makakapag-gym. So, kailangan mo gagawin, pag-aralan mo yung form mo. Okay? Sa future video ko, sasabihin ko naman yung mga form na pwede nyong gawin every exercises na to. Okay? Pero sa future video ko na yon So, kailangan mag-subscribe ka para malaman mo yung mga form. Okay? So, pang-apat na exercises or apat na exercise na sasabihin ko o yung last exercise na sasabihin ko is yung deadlift. Kung hindi nyo pa yung narinig yung deadlift, yung deadlift, maganda yon para ma-build yung lower back natin. Yung deadlift, may dalawang klaseng exercises yon. Yung deadlift, katulad ng conventional deadlift at saka sumo deadlift. Okay? Dalawang klaseng deadlift pwede mong gawin. Paano gawin yung conventional deadlift? Ito naman yung exercises na ang gagawin mo, yung dalawang paa mo nasa ilalim ng bar or ng barbell. Tapos medyo magkadikit siya, doon mo ilalagay yung paa mo para buhatin yung barbell or yung bar. Okay? Yung sumo deadlift naman, ito yung paa mo na medyo nakabuka ka ka. Ito yung mga tipong mga sumo. Kung napapanood nyo sa TV or nakikita nyo yung mga sumo kung paano sila mag-start, mag-sumo or mag-sumo wrestling. Ganun yung pag-start nyo na pagbuhat or pag-lift ng barbell. Kaya tinawag tong sumo deadlift. Okay? So imagine nyo na lang yung mga sumo or yung mga sumo wrestler. Diba? Nakukaka sila. So ganun yung sumo deadlift. So pagbuhat ng sumo deadlift at saka yung conventional deadlift, magkaiba pero parehas din sila ng mga wino-workout o yung mga tinitrain sa muscle group natin. Okay? Tandaan nyo, itong deadlift, napaka-importante nito sa exercises na sinasabi ko sa inyo kasi magandang exercises to hindi lang sa likod or sa lower part ng body natin, nakakatulong dito sa upper part ng body natin. Okay, ginagawa ko tong deadlift simula 7 years ago <laughs> hanggang ngayon kasi isa to sa favorite or paborito kong exercises dun sa apat na yon Kasi itong exercises na to, pwede kang mag-progress hanggang sa times 2 ng body weight mo or times 3 ng body weight mo na bubuhatin mo sa pag-deadlift. Okay? Yung mga weights na sinasabi ko ngayon, yung mga times 2 times 3 ng body weight mo, i-explain ko yun sa next video ko. Kasi kung explain ko dito yun, yung itong video to, napakahaba na to, baka hanggang bukas na tayo dito. Ayaw natin yan, di ba? So, kung gusto niyo pa yung mga tips at saka advice kung paano yung mga gagawin yung mga exercises na mga ganun, make sure na mag-subscribe kayo dito para alam nyo yung mga exercises na sasabihin ko dito at syempre para updated kayo sa lahat ng video ko. Okay? At saka, tandaan nyo, itong exercises na to, sinabi ko kanina, na yung form. Importante po yung form. Huwag na huwag nyo pong gagawin yung exercises kung wala po kayong idea or kung hindi nyo po alam kung paano gawin yung exercises kasi pwede kayo malid sa injury. Okay? Kasi kapag nag-injured kayo, ang, ang mangyayari niyan, ayaw nyo na mag-exercise. Ayaw nyo na, i-stop nyo na, di ba? Kasi nasaktan kayo eh. Kunyari, pag nasaktan ka, di ba? tayong mga lalaki, pag nasakta ka, pag break up kayo ng girlfriend nyo, di ba parang sabi mo, ayoko na. Di ba? Ganon din yun sa pag-gym. Kapag nasaktan ka, napilayan ka, syempre, anong gagawin mo? Hindi ka mag-exercise, di ba? So, ang sinasuggest ko dito, bago mo gawin yung exercises, mag-research ka muna or manood ka ng ibang video. Yung video ko sa future, panoorin mo yon gagawin ko yung each exercises sinasabi ko dito at i-explain ko kung paano mag-exercises ng tama. Okay? Huwag na huwag kang pupunta agad sa gym nang walang idea na kung paano gagawin mo, kung, kung paano magbuhat, at saka kung paano gawin yung exercises. Okay? Pag-aralan mo muna at saka dapat, bago ka mag-start, dapat alam mo yung gagawin mo. Kasi kung hindi mo alam gagawin mo, ang mangyayari niyan, eh, masasaktan lang yung sarili mo. Ay, ayaw mo mangyari yun. Sa akin din, ayaw ko mangyari yun. Na-injure na ako ng ilang beses within 7 years. Maraming injury na ako na experience. At syempre, ayoko rin mangyari sa inyo yon kasi once na injured ka, eh, yun yung pinaka-hate na days mo na mangyayari sa'yo. Na-try ko yung best ko na explain sa inyo rin kung paano ma-avoid yung injury sa future video ko. Future video ko kung gusto nyo mag-subscribe, kung yung... Alala! So yung feature video ko, para malaman nyo yung mga video na para hindi lang sa exercises, syempre sabihin ko rin yung mga healthy tips para ma-avoid yung injuries. So tandaan nyo, yung apat na exercises na yon, sasabihin ko ulit para hindi nyo na i-rewind tong video. Okay? Yung unang exercises, yung bench press. Okay? Yun yung para sa chest. Pangalawang exercises, yun yung overhead standing military press. Okay? Para sa shoulder yon. Pangatlong exercises, ayun yung squat o yung barbell full squat. Okay, ayun naman yung para sa legs. At yung pang-apat, yun yung deadlift. Ayun naman para sa back natin, sa upper back, lower back, at saka sa mid back. Okay? Magandang exercises yun. So, yung apat na exercise na yun, kung napansin nyo, mag-workout yun or mag-build yun ng muscles sa buong katawan natin. Okay? Yung apat na exercises na yun, mabisa din yun kasi makaka-build din yun ng muscle at the same time, makaka-lose din yun ng fat kasi once na ginagawa nyo yun, especially yung squat, yung squat ay yun yung exercises na nakaka-lose ng weight kasi nakaka-burn yun ng calories. So guys, ayun muna yung video ko ngayon. Masyado na itong mahaba. So sa next video ko, sasabihin ko naman sa inyo yung mga tips kung paano mag prevent yung injuries, uh, yung mga tips para paano gawin yung mga exercises. So kung gusto nyo po malaman yung mag-subscribe lang po kayo dito sa channel ko, nag-update po ako ng 1 video a week. Sa ngayon lang po yan. Pero sa future, mag-upload po ako ng 2 videos to 3 videos a week. Kasi ngayon po medyo busy yung schedule ko. So, hindi po maka-upload ng video to tatlong video every week. Okay? Pero sa future, mag-upload po ako ng at least 2 videos, 3 videos a week once na na-settle na yung schedule ko ng maayos. Okay? So kung nakatulong po ito sa inyo, na-appreciate ko po na i-share nyo rin po itong video sa mga taong kailangan makapanood nito, especially sa mga taong nag start pa lang na pumunta sa gym, walang mga idea ng mga exercises na dapat nilang gawin sa gym. Okay? Sharing is caring, di ba? So, ayun po muna yung video ko ngayon. Maraming salamat po ulit at saka kita-kits po tayo next week. Okay? I'm out for today. Peace.